nueva fuerza invadió nuestras vidas. Me llamo Gonzo González. El vampiro bueno. Y poseyó a Vanessa. Se ha enamorado. <laughs> Vanessa. Hey Vanessa, weißt du noch, wie wir alle in die Tiefe gesprungen sind, ins eiskalte Wasser? Wir alle, wir wilden Kerle. Und weißt du, dass wir das alles nur wegen dir gemacht haben? Hey, wir vermissen dich. Wo willst du hin? warten auf dich, wo immer du auch bist. Wo bist du hin? Hey, wir vermissen dich. Bitte komm doch zurück. Vanessa, ich, ich brauch dich, ich kann nicht ohne dich, ich Vanessa, ich, ich glaub ich, ich glaub ich liebe dich, ich, Vanessa, ich, ich brauch dich, ich kann nicht ohne dich, ich, Vanessa, ich, ich glaub ich, ich glaub ich liebe dich, wieso? Gehörst du zu den anderen, wieso? hat dir dieser Typ denn den Kopf so verdreht? Hast du die andere Seite gewählt? Vanessa, ich, ich brauch dich, ich kann nicht ohne dich, ich, Vanessa, ich, ich glaub ich, ich glaub ich Vanessa, ich, ich brauch dich, ich kann nicht ohne dich, ich, Vanessa, ich, ich glaub ich, ich glaub ich liebe dich, wieso? be over. necesitamos las botas. ¿Qué clase de pantalones son esos? ¡Qué monos! ¡Qué guapos estáis! ¡Fijaos en la cinta que tiene ese! ¡Yo me parto! ¡Sí! ¡Ese ha sido el primero! ¿Lo ves? ¿Qué te había dicho? Van a perder. Venga, chicos, tenemos que seguir. ¡Levanta la cabeza! ¡Esto es para ti! ¡Señor, muy bien! ¡Pero por él, por él! ¡Atento, Marco! ¿Cómo quieres que la pare? ¡Vamos, vamos! ¡No! Estarás contenta, supongo. ¿Es esto lo que quieres? ¡Maldito sea! ¡Y vamos a perderlo todo. Con mi la amiga estará arriba. Con este van Vanessa, no solo el partido. Voy a perderlo todo. Ich glaube die Schuhe von Mehmet Pero no puedes obligarme. Lo sé. Por eso te lo suplico. Ich schnapp dir nen Ball bei der nächsten Weh.